तो बिछड़ते वक्त मैंने उससे ये बोला कि यार चलो भाग के शादी कर लेते हैं यार तो उसने बोला कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मगर यार भाग के शादी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती अगर मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो मेरे पापा फांसी लगा के मर जाएंगे और मेरी माँ भी एक जिंदा लाश बन जाएगी इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ खुदा का वास्ता है मुझे भूल जाओ और हमेशा खुश रहना तो उसकी मजबूरी समझते हुए मैंने ये कुछ बात कही थी उससे कि जितनी भी करी मोहब्बत तुमने मुझसे उसका शुक्र गुजार करता हूँ जितनी भी करी मोहब्बत तुमने मुझसे उसका शुक्रगुजार करता हूँ मैं कैसे एतबार ना करूँ मजबूरी पर तुम्हारी तुमसे प्यार करता हूँ मैं और तुम्हें मेरी खातिर कोई ज़रूरत नहीं अपने घर वालों के खिलाफ जाने की जाओ ढूंढ लो कोई और छत सुनो चिड़िया तुम्हें इश्क पिंजरे से आज़ाद करता हूँ